wacan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta dahsoon waana lixdii bishii juulaay laba kun iyo labaiyo labaatan barnaamijka qaybteenna waxaynu ku soo qaadanaynaa qaabka ay ciidamada ruushka u galeen ee u qabsadeen magaaladii u dambeysay gobolka lohanzig ee bariga dalka yukrain ciidamada ruushku markay dagaalkii muddada socday kula wareegeen magaalada serebrenishki ee gobolka lohansi oo ah magaaladii ugu dambeysay ee gacantooda ka baxsanayd islamarkiiba waxay bilaabeen inay muujiyaan muuqaaladii dowladdii midowgii sofiyeeti ee burburtay waxaana ay salaan sharaf siiyeen taalladii halkaa ka dhisnayd ee muujinaysay dagaalkii labaad ee dunida ilaa waana taallada loo dhigay ee lagu xusay ciidamadii dalka ruushka ama midowgii sofiyeeti ee ku dhintay dagaalweynihii labaad ee dunida iyadoo magaalada lesetshenskina ay ahayd magaaladii keliya ahayd ee ku harsanayd gacanta ciidamada ukrein ee ka tirsanayd gobolka lohansig ee bariga dalkaasi taagitalinka ay ruushku magaalooyinka ay qabsadeen ka taagayaan calankii midowda soofiyeetina waxa uu cabsi geliyay meelo badan oo caalamka islaamka iyo waddamadii kale ama jamhuuriyadihii kale ee ka go-ay wadankaasi midowgii sofiyeeti meel kastoo ay ciidamada ruushka ee qabsaday magaaladaasi ay ka taageen calanka ruushkana waxa ay dhinac dhigeen calankii dalkii midowgii sofiyeeti ciidamada ruushka oo qaybtii hore ee hubkii ay dagaalka ku leeen sida taangiyadii iyo diyaaradihii ay magaalooyinka u xorayn kari waayeen ayaa haata waxa ay magaaladaa ku soo galeen kadib marka ay duqeeyeen oo duqeyn badanna u geysteen magaalooyinkana ay ka dhigeen wax burbursan oo aan anfac dambe lahayn muuqaalka khariidaduna waxauu inoo muujinayaa dhulkii ay hore u qabsadeen ciidamada ruushku sida gobollada qaarkood haatanna ay dib ugu soo noqdeen oo gobollada lohanski iyo dooniiskii ay gobolka looxansgana guud ahaantiiba wada qabsadeen gobolka dooniiskana qaybo ka mida ah ay weli u harsan yihiin iyadoo ruushkuna ay awoodda saareen bilihii u dambeeyey dagaalkooda dhanka bariga jamhuuriyadda ukrein halka oo qayb ka yihiin gobollada dooniiski iyo lohansk iyo weliba jasiiradda krimiya iyo gobollo kale waxaase weli jirtaa ra'yigii ama damcii dalka ruushka ee ahaa inay qabsadaan dalka yukrein wixii webigaa dhex mara dhanka bari ka webiga ay u aragto inuu xuduud lama huraana u yahay ruushka iyo yukrein maadaama gobollada ku yaala dhanka bariga ee webigaasi ay badankooda aqlabiyadda dadka deggana yihiin ruush gobollada ay ku jiraan luhanski iyo doneski mar kale waxay ciidamada ruushku isla magaaladaas huleen calankii midowgii sofiyeeti dhismaha ay suleen oo ka mid a ah dhismayaasha xukuumadda ee gobolka ah ku yaala yukrein waxay sheegtay inay xidhiirkii diblomaasiyadeed u goysay dowladda suuriya kadib markii suuriya xukuumaddeedu ay aqoonsatay jamhuuriyadaha ka go-ay ee ruushku ka goynaya yukrein ee lohanski iyo doniski faahfaahinta warkaasi waxa uu sheegayaa in madaxweynaha ukrain faladimir zelenski diray arbacadii maanta xidhiidhkii waddankiisu la lahaa dalka suuriya kadib markii ay dimashk aqoonsatay madax bannaanida labada mandaqadood ee doniski iyo luhanski